Was will ich werden? Zum das herauszufinden, musst du deinen Interessen und Präferenzen bewusst werden. Außerdem können deine Stärken oder deine Schwächen hier weiterhelfen. Auf jusi.ch kannst du den Berufsfinder absolvieren. Der zeigt dir, welche Berufe am allerbesten zu dir passen. Es gibt nämlich so viele Lehrberufe und ich bin mir sicher, du kennst noch nicht alle. Mach dich schlau über die verschiedensten Lehrberufe.